Ombi hilo limetolewa na mkazi wa Tomondo ndugu Muhammad Hamis wakati akizungumza na Tip TV. Amesema ni vyema serikali kuangalia kwa moyo wa huruma kuhusu kupanda kwa nauli kutokana na hali ya uchumi kuwa ngumu. Mimi ah, natoa wito kwa serikali hili swala waliangalie mara mbili zaidi, shanifahamu kama kuna uwezekano haswa irejeshwe nauli pale pale, kutokana tunaona sasa hivi ugumu wa maisha, kila kitu kimekuwa muhali. Kwa hiyo naomba serikali ili jambo iliangalie mara mbili zaidi, kwa sababu sisi ndo wasafiri wa kila siku. Kuna mama zetu hawajiwezi, kuna wazee wetu wako katika pirika tofauti. Kwa hiyo naiomba serikali hili jambo iangalie mara mbili zaidi, ili iweze kutusaidia kuhusiana kwenye swala la nauli. Naye mkazi wa daraja bovu ndugu Naila ameshauri serikali kufanya utafiti kutokana na makonda wanaopandisha nauli wakati wa usiku. Yaani hapo serikali ilikuwa waeke hata mpango wa siri siri kwamba pande kwenye gari za abiria swaswa wakati wa usiku waangalie tunapotoleshwa nauli, badala ya 500 tunatoleshwa 700. Nao wanafunzi katika skuli mbalimbali wamelalamikia tatizo hilo na kuiomba serikali kuwarudishia nauli ya mwanzo, jambo ambalo litaweza kutatua changamoto inayowakabili kujala, kujanywa chai. Kwa hilo kitu kinatuumiza, tupunguziwe nauli. Halafu Makonda hawaelewi hasa, unasimama mpaka kwenu na nauli unatoa mia tano tunahitaji kwenda skuli, na kwa changamoto kwetu, kwa sababu wazazi wetu wanatupa pengine wazazi wetu maskini wanatupa mia tano hapo bado tunatoa nauli, wakati wa kwenda mia tatu tunasoma skuli za mbali, wakati wa kwenda tunatoa mia tatu bado hapo hatujala, hatujazungumzia swala la kurudi skuli. Kwa hiyo tunaomba atushushie iwe vile vile mia mbili kwa sababu Nikiripoti kutoka michezani blog namba 8, mimi ni Zuhura Salum wa TIFF TV.